try to produce it themselves. Jadi konstruksi saat bendungan itu dibangun. Jadi saya mengingat lagi bagaimana saat uh, awal bendungan itu dibangun. So he tries to go back to the, the time at the beginning when the dam was built. Jadi bendungan dibangun dulu uh, tujuannya untuk kesejahteraan petani ternyata sekarang hasilnya seperti ini tidak ada uh, petani sudah kehilangan semuanya the first aim of building the dam was actually to to give fortune to the farmers but what happens is actually that they turn out to be very worn out Nah, kemudian yang di lukisan ini saya membuat metafora masa depan anak-anak sudah retak. Yeah, with these paintings, he, he makes a metaphor of cracking faces and it symbolizes their future. Kemudian yang di sana nanti uh, ada apa data-data tentang uh, proses pembangunan bendungan itu dan juga ada data tentang uh, koran tentang uh, pameran saya juga sewaktu uh, tahun 94 itu. So in the corner you will find some uh, information about uh, when the dam was built and also about uh, when Moyola had his exhibition about this theme and what were the reactions on the exhibition kemudian juga ada foto bagaimana kita sekarang melakukan eh, kegiatan apa ya life skill dengan anak-anak begitu. Ada some photo documentations of his uh, activities with the children in the uh, area. Kemudian juga ada nanti lukisan kaca yang dibuat oleh uh, petani lokal. Mereka cerita tentang uh, proses uh, pembangunan bendungan. And there are some glass paintings by uh, the local people um, would, tell about the developments in that area. Nah, kemudian uh, kenapa saya menilai materi-materi seperti ini? Jadi menggunakan apa? Uh, apa ini? Jelas, apa jelas reaksi ya. Jadi mengapa saya menggunakan materi? Oh yeah, also explain why he's using the glass and this, this kind of materials. Ya, yeah, uh, jadi ada dari video waktu saya menyiapkan pameran di sini coba ada diskusi supaya tidak menggunakan coba mencari video-video sibul-sibul petani yang tidak harus cangkul, tidak harus apa sapir gitu. Yeah, ya, uh, eh, through discussion with Indibio, we came up with this idea of trying to represent uh, farmers on a different way. Because before, in former exhibitions, we always brought in um, for example, the farmers, uh, yeah. I don't know. <laughs> So anyway, you dig the ground. Uh, so you brought in the tools of the farmers and make installations out of those uh, materials. So this time we've chosen to do a very different, different uh, approach. Dan ini uh, materi ini uh, hampir tiga minggu yang lalu saya sering ke dokter gitu ya karena saya sedang ini juga, nah saya baru mendapatkan ide-ide tentang ini menggunakan materi ini. Juga kemudian saya kemudian mencari materi-materi yang uh, kembali uh, menggunakan instalasi yang bermaterial gitu ya, jadi tidak harus menggunakan materi. Saya mendapat, uh, eh, cycle tentang ruangan ini, sehingga uh, saya menggunakan instalasi bermaterial. Uh, yang I had to go to the hospital last month, and that's how I came with the idea of using this kind of material. Um, and also, we tried to make a kind of uh, immersive uh, installation by using the space and helping into this material. Yeah. Thank you Thank you very much,